задний ход Пап, а ну-ка, подожди, Так, пап, пап, сюда вот подойди, вот и вот так вот сиди, а он задом как вот сюда э, встанет и как газ поле <laughs> вылетит. палку сними, Сара. И он меня тоже снимет. Сейчас, сейчас, сейчас. Стоять там палку. Что ты? Ах ты хитрый, сейчас, подожди. Gracias, hombre. лучше тянет, чем вперед. Нагрузка, походу, вы сейчас задом выйдем, подождем, сейчас еще разок дам, и потом... Вперед, газуем! Я, я, ну, Он ну, задом лучше едет, чем передом. breathing. Давай! Все, класс. не-не-не, потихоньку. Андрей, палку вот эту убери. Здорово, здоровую палку, палку. Вот эту убери, чтобы там не застревать в середине. Нет, не эту. Вот эту. Ага. А, это корень. Все, не надо тогда. А вот эта бутылка, она нужна. В кадр попал ты. еще в замедленную съемочку. Угу. Там разговаривать же нельзя. <laughs> Я говорю, а ты не музыку поставишь вместо разговора. <laughs> А молчит, Андрей. А, а я болтаю. Ты все, у нас болтушка. А. <laughs> назад не выйдешь там. Там палка торчит. Вперед ну, выезжай. Что? Пробуй. Ну да. Ты кадр лучше подальше сожди. Издалека тоже поснимал. О, вот так, да. Ну что, накатались? Угу. Давай, сейчас он назад. Включу? Нет, подожди. Включу? Да. не надо так. Тебе же говорили, на полную газ не дави. Я не на полную. Ну даже и так сильно не надо. вперед, вперед, вперед. Видишь, что-то не, не идет. Basta eu tirar abaixar.